Cavavando de le le vas a lavando de le le vas a lavando Dimaklar, dimaklar, romaniya Dimaklar şıp, şıp ağlar de Osman telefon Kret veren havalıma Tübeyik nova En tübeyik nova Osmanlı diye Kuvarz dova Kuvarz dova Kayo beni sinote esto feliz Vicota Tu zar barbalo De familiaza De familiaza Dic son cele loșa no Pe unul no Pe unul conege o rico pentru Para lehmeo Başak lehmeo Muşim çetin olene Gida bela Gida bela paraya Let's go! La la la la la kukukuy kunodet lele suara mama suara mama oy oy Mia bale preşevece sardikava sardikava vo vo vo vo vo descobri que todo te desocerteva, desocerteva.